मोर अन सेट स्पोकन ट्युटोरियलमा स्वागत छ यो ट्युटोरियलमा हामी उदाहरणहरू प्रयोग गरी केही थप सेट कमान्डहरू बारे सिक्नेछौं यो ट्युटोरियल रेकर्ड गर्न म प्रयोग गर्दैछु उबुन्टु लिनक्स संस्करण 12.04 अपरेटिङ सिस्टम र GNU बाश संस्करण 4.2.24 कृपया याद गरौ यो ट्युटोरियल अभ्यास गर्न GNU Bash संस्करण 4 वा माथिको सिफारिस गरिएको छ पूर्वाधारको रूपमा तपाईसँग लिनक्स टर्मिनलको आधारभूत ज्ञान हुनुपर्छ तपाईसँग सेट टुलको ज्ञान पनि हुनुपर्छ सान्दर्भिक ट्युटोरियलको लागि कृपया हाम्रो वेबसाइट हेर्नुहोस् सेटको मुख्य काम प्रतिस्थापन गर्ने हो इनपुटका प्याटर्नलाई अन्य केहीले नै प्रतिस्थापन गर्ने पहिले मूल फाइल setdemo.txt मा हेरौं याद गरौं कुमार शब्द चौथो लाइनमा दुई पटक र छैठौं लाइनमा एक पटक देखिन्छ यदि तपाई सबै ठाउँको कुमारलाई रोयले प्रतिस्थापन गर्न चाहनुहुन्छ भने टर्मिनलमा टाइप गरौं set स्पेस एकल उद्धरणभित्र s स्ल्यास खुल्ने स्क्वायर ब्राकेट सानो के ठूलो के बन्द हुने square bracket UMAR slash roe slash एकल उद्धरण पछि स्पेस setdemo.txt एन्टर थिचौं चौथो लाइन याद गरौं कुमार भएको पहिलो ठाउँ मात्र रोएमा परिवर्तन भएको छ दोस्रो होइन छैठौं लाइनमा कुमार शब्द एक ठाउँमा थियो र यो अब प्रतिस्थापित भएको छ ल हामी देख्छौ लाइनको पहिलो एन्ट्री मात्र परिवर्तन गरिएको छ यो किनभने डिफल्टमा कुनै लाइनको पहिलो मिल्ने इन्ट्री बदलिनेछ सबै मिल्ने एन्ट्रीहरू बदल्न हामीले फ्ल्याग जी विकल्प प्रयोग गर्नुपर्छ प्रम्प्ट सफा गरौ टाइप गरौ सेट स्पेस एकल उदाहरण भित्र s स्ल्यास खुल्ने स्क्वायर ब्राकेट सानो के ठूलो के बन्द हुने square bracket umar slash roe slash g एकल उद्धरण पछि स्पेस setdemo.txt एन्टर थिचौ अब चौथो लाइनको दुवै एन्ट्रीहरू प्रतिस्थापित भएका छन् हामी एकै पटक एक भन्दा बढी प्रतिस्थापनहरू पनि गर्न सक्छौं मानौ हामी इलेक्ट्रोनिक शब्दलाई इलेक्ट्रिकल शब्दले प्रतिस्थापन गर्न चाहन्छौं र सेट setdemo.txt फाइलमा सिभिललाई मेटलर्जीले प्रम्प्ट सफा गरौ टाइप गरौ set space hyphen e space एकल उद्धरण भित्र S slash electronics slash electrical g एकल उद्धरण पछि स्पेस हाइफन ए स्पेस एकल उद्धरण भित्र s slash civil slash metallurgy slash G एकल उद्धरण पछि space set demo setdemo.txt enter थिचौं तपाई शब्दहरु प्रतिस्थापन भएको देख्न सक्नुहुन्छ अब हामी अनिर्बनको स्ट्रिमलाई कम्प्युटर्सबाट म्याथमेटिक्समा परिवर्तन गर्न चाहन्छौ यस्तो अवस्थामा हामीले टाइप गर्नुपर्छ सेड स्पेस एकल उदाहरण भित्र slash Anirban slash S slash computers slash mathematics slash G एकल उदाहरण पछि स्पेस setdemo.txt एन्टर थिचौं हामी स्ट्रिम परिवर्तन भएको देख्छौं यो के हो बुझौं पहिले हामी सेट लेख्छौं अनि एकल उद्धरणमा हामी मिलाउनु पर्ने प्याटर्न लेख्छौं यो अनिर्बन हो अब स्ल्याश पछि कार्य हुनेछ यो एस हो जसको मतलब प्रतिस्थापन हो जुन हामीले पहिले नै हेरिसकेका छौं अनि हामी प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने प्याटर्न दिन्छौं जुन कम्प्युटर्स हो त्यसपछि प्रतिस्थापन गरिने नयाँ शब्द जुन म्याथमेटिक्स हो हामी सेट फाइलमा लाइनहरू थप्न वा मेट्न पनि प्रयोग गर्न सक्छौं मानौ हामी इलेक्ट्रोनिक्स स्ट्रिम नभएका लाइनहरू छान्न चाहन्छौं त्यसको लागि हामीसँग डी फ्ल्याग छ टाइप गरौ सेट स्पेस एकल उदाहरण भित्र स्ल्यास इलेक्ट्रोनिक्स स्ल्यास टी एकल उद्धरण पछि space setdemo.txt space greater than चिन्ह स्पेस nonelectronics.txt एन्टर थिचौं सामग्रीहरु हेर्न टाइप गरौ क्याट स्पेस nonelectronics.txt मानव फाइलको सुरुमा हामी एउटा लाइन स्टुडेन्ट इन्फर्मेसन थप्न चाहन्छौं त्यसको लागि हामीसँग आई फंक्शन छ हामीले यस्तो टाइप गर्नुपर्छ सेट स्पेस एकल उद्धरणमा 1i स्पेस स्टुडेन्ट इन्फर्मेसन उद्धरणपछि setdemo.txt एन्टर थिचौं तपाई आउटपुट यस्तो देख्नुहुन्छ वास्तवमा हामी यसरी एक भन्दा बढी लाइनहरू थप्न सक्छौं मानौ हामी दुईवटा लाइनहरू थप्न चाहन्छौं हामी यसलाई उही तरिकामा गर्नेछौं स्टुडेन्ट इन्फर्मेसन सँगै हामी अर्को वर्षको एकाडेमिक्स पनि थप्न चाहन्छौं त्यसैले यो अवस्थामा हामी लेख्नेछौं सेट स्पेस एकल उद्धरणमा 1i space student information slash n2013 उदाहरणपछि setdemo.txt एन्टर थिचौं स्ट्रिङ इन्फर्मेसन र 2013 बीचको स्ल्याश n याद गरौँ स्ल्याश n ले अर्को लाइनमा स्टुडेन्ट इन्फर्मेसन पछि 2013 प्रिन्ट गर्नेछ यसरी हामी यो ट्युटोरियलको अन्त्यमा आएका छौं संक्षेपमा हेर्दा यो ट्युटोरियलमा हामीले सिक्यौं प्रतिस्थापन गर्न बदलाव गर्न र इन्सर्ट गर्न कार्यको रूपमा सोही टेक्स्ट फाइल setdemo.txt प्रयोग गरौं र नाम अंकितलाई असिसले बदल्नुहोस् तलको लिंकमा उपलब्ध भिडियो हेर्नुहोस् यसलाई स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्टको सार दिन्छ यदि तपाईसँग राम्रो ब्यान्डविड्थ छैन भने डाउनलोड गरी हेर्न सक्नुहुन्छ स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट टिमले स्पोकन ट्युटोरियल प्रयोग गरी कार्यशाला सञ्चालन गर्छ अनलाइन टेस्ट पास गर्नेलाई प्रमाणपत्र प्रदान गर्छ विस्तृत जानकारीको लागि कृपया contact@spoken-tutorial.org मा लेख्नुहोस् spoken tutorial project talk to a teacher प्रोजेक्टको एक भाग हो यसलाई national mission on education through ICT MHRD Bharat सरकारको सहयोग रहेको छ यो मिशन सम्बन्धी थप जानकारी तलको लिंकमा उपलब्ध छ यो ट्युटोरियलमा मन्दिरा थापाको योगदान रहेको छ म मन्दिरा थापा बिदा हुँदैछु सहभागिताको लागि धन्यवाद नमस्कार